Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a valorifica. Uh, pentru mine, uh, verbul, verbul ăsta este ca atunci când uh, ai pe o tarabă foarte multe feluri de fructe, de exemplu, și de legume, dar și de pietre prețioase. Și când folosești tot ce, tot ce ai pe tarabă, sau vinzi tot ce ai pe tarabă, sau folosești tot ce ai pe tarabă. Dacă ai folosit doar uh, câteva feluri de fructe și câteva pietre prețioase, ar însemna că nu, că nu valorifici tot. La fel mi se pare că este la un om uh, care uh, ascunde tot timpul ceea ce are parte rea, să zicem, în, în el și vrea să țină cont numai de ceea ce are bun. Eu cred că și ceea ce avem rău în noi Uh, poate fi transformat și poate fi valorificat. Pentru tine ce înseamnă a valorifica? Ciao!